apríl 2023 jsem tady v muzeu v Mostě a tady otevřenou expozici s kamínkama. Tak se na to jdeme podívat. Dali no, tam tady jednu takovouhle padlouhlou chodbu. Pardon, to je jeníkovský barit. To je krasavec. Trochu si myslím, že mohli věnovat kamenům víc, je to jenom jedna vytýněn z minerály, pseudomorfoza poleucitu, lučná pod klínovcem, to určitě chceme taky mít doma časem. Tady mariánský skality, ty apofility, aragonit z chaberců, různý granáty, to je krásný pirit. Taky pirity z těch dolů. A tady prostě pochální expozice bílinských a vršanských koulí to jsou prostě tvary neuvěřitelné. Ten krásný hielit z Volče. Nějaký chabej vzorek taky máme doma. Samozřejmě Čičov. Od prvohor až po čtvrtohory. Víceméně, co se tady vykutalo z těch dolů. Jsou nějaký plavuně a přesličky. Druhohory, tady jsou tady ty amoniti a různý inoceramové, který známe z Tolnice. To je Kučlín, třetí hlavní jezero. To je v té Křemelině. Tam jsem byl také na průzkumu, ale nic extra jsem tam neobjevil. Tady nějaký drap velkého lichokopitníka. To je tady takhle. Kapradě různý. Šišky. No to nás ještě čeká v Krunýř želvě, což je teda mega nález. Mostecká žalva. Tady máme pak nějaký mamutí kly, zuby a lepku nosoroha. Tady máme nějaký moře, druhohorní. Dokonce žralok tady je, dobrý. Finální mamutík a nosoroh, asi ze čtvrtohora. Pak je tady separátní vitrínka věnovaná Duxitu, což je nějaká, nějaký lokální Antares, to chápu správně. To je takovýhle různý náteky, nějaký pryskyřice. Tak o tom vůbec nevím. To je největší novinka.